Boeren, vast internet van mobile vikings bij jou thuis. Eindelijk, eindelijk surfen, gamen en streamen op zijn mobile vikings. Unlimited, dan weet je op voorhand al dat het kick-ass zal zijn. En natuurlijk aan vlijmscherpe vikingprijzen. Boeien. En op 14 juni 2022 is het voor Dan laten we dit nieuwe beestje op heel de wereld los. Maar voor onze vikings doen we natuurlijk nog iets extra. Jij kunt je namelijk nu al inschrijven voor een exclusieve vikingkorting. Vroege vogels verdienen dat. Toch? Waar wacht je nog op?